Creo que plasticidad fenotípica yo definiría como la habilidad de un fenotipo de, de sufrir mutaciones y de ahí transformarse en otros fenotipos. Yo definiría en términos de el volvabilidad, que es eso, es esencialmente cuántos, cuántos fenotipos un fenotipo puede alcanzar, esencialmente.